Schließe nun deine Augen und richte deine äußere Aufmerksamkeit auf deine innere Aufmerksamkeit und versuche dich mit jedem Atemzug immer mehr zu entspannen. Alles, was jetzt gerade von außen noch wichtig war, verliert immer mehr an Bedeutung. Denn jetzt in diesem Moment ist eine Zeit für deine Seele. Es ist eine Zeit, in welcher du in tiefen Kontakt zu deiner Seele kommen kannst. Und diese Zeit ist eine heilige Zeit. Und so entspanne dich mit jedem Atemzug und fühle dein Körper, fühle dein Herz, wie es sanft schlägt und deinen Atem, wie er, wie, wie er von ganz allein ein- und ausfließt. Und dann beginne, das Licht der Liebe einzuatmen. und dieses Licht der Liebe direkt in dein Herz einfließen zu lassen, sodass du dich mit jedem Atemzug immer mehr ausdehnst, immer ruhiger wirst und spürst, wie die Stille des Friedens dich umgibt. Und wenn du nun mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz hineinhörst und hineinfühlst, kannst du vielleicht deine Seele wahrnehmen, denn deine Seele erwartet dich in großer Freude und in tiefer Liebe. Gehe in deinen Herzensraum, an die tiefste Stelle, dort, wo bedingungslose Liebe und Frieden sich treffen, denn dort wohnt deine Seele. Dein Herzensraum ist deine innere Ruhe und deine innere Stärke. Hier bist du geschützt. Und jetzt in diesem Moment reicht dir deine Seele ihre Hände und sie bittet dich, mit ihr zu gehen. Und wenn du bereit bist, dann nehme ihre Hand und lass dich führen. Deine Seele führt dich zu einer Türe in deinem Herzensraum und sie öffnet sie für dich, denn sie führt direkt in deinen Seelengarten und dann schließt sie auch die Türe wieder hinter dir. Und nun lasse dich führen und erlebe, was du alles in deinem Seelengarten findest. Schaue dich um, denn es ist dein ganz persönlicher Garten und deine Seele verweilt sehr oft in ihm. Und so führt sie dich jetzt auch ganz zielstrebig zu einer Hütte. Du kannst die Hütte bereits erkennen. Sie ist hell erleuchtet von einem golden-roten Feuer. Und du spürst, dass du wie ein Magnet von diesem Feuer angezogen wirst und freust dich schon so sehr, dass deine Seele dich dorthin führen möchte. Doch bevor du in diese Hütte hinein darfst, bittet dich jetzt deine Seele, dich ein wenig auf den Boden zu setzen und an dem Baum anzulehnen, welcher gerade neben dir steht. Und sie sagt dir auch, dass es dir noch nicht gestattet ist, in die Hütte hineinzugehen. Und sie sagt dir auch, dass der Platz dort, wo du jetzt sitzt, der Platz der Beziehungen ist. Dieser Ort trägt die Energie des Feldes aller zwischenmenschlicher Beziehungen, in welchen du jemals gestanden hast. Und in dem Moment, wo deine Seele dies zu dir sagt, fühlst du auch die Energie. Und vielleicht tauchen Bilder auf Bilder von verschiedenen Menschen, mit welchen du noch verbunden bist. Lasse diese Bilder ruhig kommen. Sie dürfen auch wieder gehen. Es spielt keine Rolle. Lasse alles so geschehen, wie es geschieht. Denn jetzt in diesem Moment wirst du vorbereitet für die große Heilung, welche möglich ist. Und vielleicht hast du ja einen besonderen Wunsch in deinem Herzen. Vielleicht gibt es eine Beziehung, zu welcher du die Bande lösen lassen möchtest dann wäre jetzt der richtige Moment, darum zu bitten. So stelle dir bitte diesen Menschen vor, zu welchem diese Bindung besteht. Und wenn die Bindung gelöst werden kann, dann wird dein innerer Schmied jetzt erscheinen. Es wird sich die Türe öffnen und er wird hinauskommen in deinen Platz. Und er wird dich einladen, in seine Schmiede zu kommen. so trete ein. Vielleicht erkennst du das Feuer und die Glut, wie sie brennt. Und wenn es dir jetzt möglich ist, dann zeige dem Schmied, die Bande, welche dich binden. Zeige dem Schmied die Verbindung, welche dich hindert und zeige ihm auch die Dinge, welche dich halten an einer Beziehung, welche du nicht wünschst. Du hast jetzt Gelegenheit, all das zu mit deiner inneren Stimme zu sagen, was gelöst werden möchte, was du möchtest, das gelöst wird. Spreche es nun aus. Dein innerer Schmied wird all das für dich lösen, was sich lösen lässt. Und nun beginnt die Trennung von hindernden Banden, von hindernden Blockaden. Sie geschieht mit dem Feuer und mit den Werkzeugen des Schmiedes. Lasse es geschehen, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Vielleicht erkennst du, wie sich die Farbe des Feuers verändert. Vielleicht bemerkst du, wie ein helles, helles Licht erscheint. Das ist das Zeichen, dass etwas gelöst wurde. Und vielleicht spürst du auch, wie die Bande jetzt von dir fallen. Der Schmied nimmt alles und wirft es ins Feuer. Die Ketten schmelzen und sind für dich nicht mehr hinderlich. Und nun schaue deinem inneren Helfer, dem Schmied, in die Augen, denn es steht direkt vor dir. Und dann spreche ein paar Worte des Dankes zu ihm. Und wenn du nun in deine Hosentasche hineingreifst, findest du ein Geschenk für deinen Schmied. So überreiche ihm dein Herzensgeschenk und bitte darum, dass du ihn wieder besuchen darfst. so bildet sich ein Teppich voller Blumen, voller roter Rosen und zeigt dir, dass alles gelöst wurde, dass alles zum höchsten Wohl ein Stück mehr in die Ordnung gebracht wurde. Bedanke dich noch einmal bei deinem Schmied und dann verabschiede dich, denn deine Seele wird dich voller Liebe wieder in deinen Herzensraum zurückbringen. Und so gehst du in deinem Seelengarten den Weg wieder zurück. Dieses Mal gehst du viel leichter, als wie du gekommen bist. Und voller Freude auf das, was jetzt kommen mag. Denn dort, wo Altes gehen durfte, darf jetzt Neues geschehen. Denn der Schmied hat für dich auch gleichzeitig Neues erschaffen dich bereit gemacht, das Schönste in deinem Leben zu erleben. Und das fühlst du und deine Seele. Und schon seid ihr wieder an der Türe angekommen, welche dich in deinen Herzensraum führt. Fühle jetzt deine eigene Liebe und deinen Frieden. Und wenn du genau fühlst in deinem Körper, spürst du noch immer das Feuer deines Schmiedes. Und nun lasse die Wärme dieses Feuers durch all deine Körperzellen fließen denn jetzt ist dein System frei und die Wärme, die heilende Wirkung des Feuers darf von Zelle zu Zelle fließen. Sie darf Licht bringen und Heilung darf geschehen. Und so wird dein System frei, voller Licht, voller Liebe und voller Vertrauen, dass alles richtig ist, so wie es ist. Sende nun deiner Seele ein goldenes Ananascha. Und wenn du bereit bist, darfst du Ganz langsam wieder in deinen Raum zurückkehren, deine Hände und deine Füße bewegen. Und wieder in die Jetztzeit zurückkommen. meine allerliebsten, aller allerliebsten Freunde, ihr hohen Lichter. Ich sag einfach an Anascha und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, eine Nacht in Frieden und Liebe. Genießt noch ein wenig die Energie, sie ist jetzt ganz stark. Das Feuer ist sehr stark zu fühlen. Und ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Ja, meine Lieben, dann einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis Montag zur Aktivierung der Zirbeldrüse. Schlaft gut, gute Nacht.